tirikusangana nenyaya yekuti marodhi edu haasi raiti hatina mafambiro nedhasi ririko kana mvura ichinaya tinenge tichinyura mumadhaka saka tachikumbirawo masevhisi kutiitirwa masevhisi mumarodzi edu koya mvura hatina muno munzvimbo yedu yatogara koya manhekeremarabisha aya anongorasirwa pese pese panenge paine mapamba panenge paine chii vana vachitambira mumvura imo nemuchirasirwa marara aya bcause hatina dhinva rekuti tinokolektirwa marara muno hatina zvese izvozvo mvura yekumwa chaiyo tiri kumwa masiweji ari kuyerera nepasi pemugodhi isi tiri kumwa imu mugodhi nedumhu hatina mabhoro hakuna motikari ikanzuro inouya chakura marara saka tatichikumbirawo kune vanotimirira mukati menzvimbo ino kuti vativhisirewo marara iwayo nekuti tinowanikidza vana vedu vanenge vachifuridza makondomu makondomu anenge ashandiswa nevanhu ayaya vana vanenge vachinotora vachitambisa makondomu iwayo saka zvinova zvinozotiita kuti vana paite outbreak yezvirwere yes. uh, in terms of service delivery as council eh, tiri uh, kuzama nepatinokwanisa uh, but ndinodayira kuti uh, mugari weharare uh, tonichikumbirisawo futi kuti azive kuti service delivery kuti ivepo iye anofanira kunge achiparticipatawo haisi nyaya yekungoti zvangosiyirwa kanzuru aa uh -uh. tichida kuti iye ngaacomplaine on service delivery iye achicontributawo uh, marets ake achibhadhira marets ake please i urge you to go and pay for the service that youare receiving and then ask for more or cry for more vamboitawo rako eh, site pane kungoramba wongoblema kanzuru chete